大家好，欢迎大家来到科技改变生活频道，观看我的节目。这个节目主要介绍新出现的科技产品，包括这些产品的功能作用、购买者对这些产品的评测，以及购买价格等信息。呃，今天我们来聊一聊智能屏产品，有的呢叫智能音箱，或者呢叫带屏智能音箱。什么是智能屏呢？ 尽管生产厂家都强调智能屏产品是智能家居的控制中心，而在我看来，智能屏实际上就是一个放在桌面上，能够完成一定功能的，可以用语音控制的触屏电脑，或者是说大号手机。目前来看，智能屏的功能还在不断丰富之中，远远没有发展成熟。这也就意味着，这款产品有着广阔的发展前景，无限的可能性。 就现在的产品水平来说，利用语音控制和一些屏幕点选控制，智能屏主要能够实现以下几个方面的功能：第一，就是提供信息及娱乐功能。智能屏产品能够根据语音指令播放视频、电影、电视，或者播放音乐、歌曲、故事等等，让我们能够方便地享受丰富多彩的娱乐生活。 利用智能屏提供的信息，还可以帮助我们提高学习和工作效率。很多智能屏产品都开发了大量的专门针对儿童的学习软件。其他像，呃，数字相框、询问天气、设定时间、设置提醒、闹钟等等，都属于提供信息功能之一。实际上呢，这些功能都能够在我们的手机和其他电子设备上完成。 而智能屏最大的特色在于可以用语音指令进行控制，现在发展到利用手势、眼神进行控制，从而可以解放我们的双手。这样我们就可以一边做事一边观看视频。最常见的应用场景就是在做饭时可以边看菜谱边做菜，从零基础开始做一手顶级厨师的美味佳肴。实际上，这个场景可以出现在任何需要动手的地方。 由于是语音指令控制，从而真正做到边看教学视频，边手工实践，这能够极大提高我们的学习效率。呃，利用语音控制也可以方便老人和孩子的使用，这是语音控制的天然优势，也是现在市场上智能屏产品的最大卖点。呃，第二个主要功能呢，就是视频通信功能。智能屏产品能够根据语音指令进行视频通话、聊天儿。 由于解放了双手，这样的视频聊天更接近于人们自然状态下的社交活动，因此可以提高我们与家人朋友交流的频率和深度，让我们与周围人的关系更密切。智能屏的像摄像头可以用作家里的监视器，利用手机远程监视家里的情况，这也可以归类到视频通信功能之中。 第三项功能呢，是利用智能屏产品控制家里的智能设备。如今市场上的家居智能设备，呃，正在开始大量涌现。常见呢，就像灯泡啊，嗯，温控器、摄像头、吸尘器、窗帘等等等等。不过呢，这些智能设备到目前为止，还都显得功能比较简单，实用性不强。但是在可以预见的将来。 这样的设备一定会大行其道，任何家里的家具电器都有可能被智能化，从而听从家里智能屏设备的控制。这样，智能屏就成为家庭的控制中心。我们所有的家务活动都将被这些设备所取代，像洗衣、做饭、购物等等。而这些智能设备的大脑就是智能屏产品的终极发展方向。好了。 说了这么多智能屏的功能，这些都是购买智能屏的理由啊。那么，让我们来看看市场上啊现在有的智能屏产品，呃，在这些功能上的表现如何，以及其价格。首先呢是，呃，Google Nest Hub Max，价格是二百二十九美元。在上述的三大功能中，呃，依托 Google 强大的搜索能力，YouTube 的丰富内容。 呃，Google Nest Hub Max 在信息提供功能上显得极其强大，但即便如此，依然有很多用户抱怨，呃，Google Nest 提供的信息局限于 Google 的产品系列，对很多 Apple 系列的软硬件不支持。Google Nest Hub Max 没有浏览器，用户呢无法自己找，呃，自己需要的东西，而 Google 本身提供的内容也不是无所不包。 总有一些用户的需求无法满足。其视频功能呢，必须使用啊 Google Duo，呃，控制智能设备也同样只支持 Google 系列的产品。与 Google 竞争的产品是 Amazon Echo Show Generation Two，价格也是二百二十九美元。Echo Show Generation Two 依靠必应搜索引擎提供信息，也提供大量的视频内容。 同时还允许用户使用浏览器自行搜索需要的信息，这扩展了该产品的使用范围，但其用户体验依然不如手机、平板电脑等。主要是对于某些用户需求来说，这款产品的操作很繁琐，不能完全依靠语音指令来完成。其视频功能可以使用流行的 Skype，照顾了用户的习惯。智能设备的控制。 由于支持 Zigbee，适用范围也更广泛。遗憾的是呢，这两款产品都不支持中文，只能用英文对话，用来练习英文发音还是不错。不过呢，华人还是更青睐于能够听懂中文的智能屏产品。那么，支持中文的智能屏产品又有哪些呢？市场上主要的中文屏产品有小爱触屏音箱 Pro 八。 小度在家智能屏 X 八，以及呢天猫精灵 CC 十。这几款产品都具有上面所提到的那些功能。在内容提供方面，这几款国产的产品都搭载有丰富的视频资源，但它们都不支持用户自主在网上搜索，所以呢限制了用户的使用。它们呢也都有视频通话功能，以及智能设备的控制功能。 相比较而言呢，小爱触屏音箱对小米旗下的众多智能设备，其控制功能比较强；小度在家智能屏背靠百度，在信息娱乐提供方面占据优势；而天猫精灵则整合了阿里巴巴的网上购物功能，从而在网上购物领域独树一帜。这些产品在功能设计上都极力讨好孩子父母这个消费群体，在内容上。 都专门针对各年龄层小朋友推出各种婴幼儿教育、学校教学辅导、课外知识等内容。从这里也可以折射出国内的市场环境，而国外的智能屏都没有这个功能。这些国内产品都力求功能丰富、价格便宜，而这几款产品都在五六百左右。但是这么便宜的价格下。 其产品质量就无法大幅提高，比如使用过程中，呃，很多产品都会出现屏幕发热、死机、软件的 bug、语音识别不准确等，严重影响了用户的使用体验。鉴于智能屏产品的发展前景，未来的家庭中，智能屏产品很可能，是家庭必备产品之一，它会成为我们家庭中控制其他智能设备，的控制中心。 谁控制了这个入口，就意味着占领了市场的制高点。这就不难理解，为什么各大厂家纷纷推出自己的智能屏产品，某些产品甚至在并不太成熟的条件下就匆忙推向市场，并且用低价策略占领市场。在智能屏所搭载的内容方面，各厂家的产品也是泾渭分明，壁垒森严。 都只推自己生态圈的产品，而屏蔽竞争对手的内容。他们都是预装自己的内容，而且不允许用户自行搜索需要的东西，这就造成了用户使用的不方便。尽管智能屏产品有着这样或那样的问题，但它依然代表了科学技术的发展方向。随着科技的进步，智能屏产品会越来越完善，用处也会越来越广泛。让我们拭目以待。